領収書を頼む名前はナロカオスでどのような綴りでしょう、うん、えっと、うんうん、じゃあこれでかしこまりました